okey tsaamalwaa laa kiyaa taa shaa dee laa aanii taa kiaa saa kiyaa nyaa doong sii maa naa namaa zoo yinjii minjii sii roojii roo aaa ngaa zoo taa milaa ribee kiyaa tabu, tabu singi zoon doos yinjii hei saa ii roo taa ngaa zoo dini maa aadroo dee roo aadaa dee dandaa waa dilaa tandaa mm-hmm. labdaa choo choo shtoo roo aanii waa dilaa tandaa lobja gi la ha shish tond ma du kurs chen da ga tuen yulmu tha ah. chik 네 na 제다 maungu 이나 da 리 chik u ena ne pya maungu da di nge maa di nsar tanga zo dana cha chik dali la chonkwa thangwa dali la zonku yaa dina chi nge eh, maa sa chik nesa gom gaya sa da daga na chinki dina nesa maungu cha dhūcā tsāngmā dhēlā lēvē yīmbā rō o dhērē shē tā gurū gī nē dā tā gā nā shēng gī mē lā rō bē nē mā gu dhū rō dhē lā kēf yō sār tabu yō sār tabu ᱱᱮᱢᱟ ᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱯᱩᱨᱤ ᱟᱜᱮ ᱜᱮ ᱨᱮ ᱱᱮᱢᱟ ᱵᱚᱴ ᱯᱷᱟ ᱪᱚᱞᱟᱣ ᱞᱟᱭᱚ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱮᱨᱩ ᱟᱞᱮ ᱮᱨᱩ 공수부라? 공수부라? 어, 제맛 드셔. 제맛 안 됐네, 먼저. 됐네, 됐네. 됐네, 됐네. 됐네, 됐네. 됐네, 됐네. 됐네, ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི دیگه انجا بگی نه کی من نگاه می نداریم با تو لمگا تنها دیو بدلش دیگه سر لیلام شهر ده شارپ چک بدله چاو گیا اینگی من دیدم تو قرار سیدن چه کالی گیر سکول میں یار ہاں کیا حال ہے برادر Come back. Come back. Sim. Hã? Su. Welcome to welcome, welcome to, to our school. Jingme slant. Uh, you know helping. You know helping hand. Ta dire cha koran sugi. Lobda. 저도 나는 못 되는 거라. 그 데라 페이지 지는 거 아무도 열라 사하지. 오, 대군자 당대리 샤. 어. 다들 롭다 요새 말어. 아. 나도 나눠라. 됐지, 샤. 오다 버리. 사보 간다 마서. 예? 어. 음, 다군자. 음. 다군자 데 잠어 쉬어 Nena. Al di classroom is ra. Zinda. Sir Shri दोनों चीज़ दो इंजे देखो जो इधर सर ऑफिस ऑफिस रेश दे हाँ ज़िंदा अच्छा ये लोग तो ऑफिस रेश हाँ दस रेश dina chik du, classroom chik du ra ha tere da lopta ki ming shiri sarkathali basic school resh basic school resh ha khunza ra saman ki gire, ina ru? tati khunzo gire tako ming kare, jingme deshe gire da jingme deshe gire da jingme झिमे देशै गेल झिमे देशै गेल देशै गेल नेपालले ला गर्दै फेबल लाभ फेरि लान ला यो चाहिँ हाम्रो सामान राख्ने र्याक यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी बुक राख्ने र्याक अनि यो डस्टबिन भयो यो वालमा टाल्नेहरू अच्छा यसमा बुक्सहरू छ यसमा यसमा बुक्सहरू छ यो चाहिँ त्यहाँ बस्ने कुसिन भयो यो कुसिन भयो सबै नयाँ हो यो चाहिँ तल बिछाउने अनि मेसिन जे 티슬라데 계속 촉마 아 요즘 헬핑 अब फेबा तँगालाई सेमे तँगा नेपाल ल्याएर हेल्मो हेल्पिङ ह्यान्ड्स भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सानो अर्गनाइजेसन छ यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ रसुवा हेलम्बु र नुवाकोटको चाहिँ एजुकेसन हेल्थ सेनिटेसन कल्चर प्रिजर्भेसनमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ एजुकेसनको त्यसमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी बनाउने इसिडी क्लास बनाउने अनि हेल्थको केसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू गर्छौँ अनि सेनिटेसनको कुरामा चाहिँ सेनिटेसन सरसफाइ कार्यक्रम हामी गरेर हुन्छ पब्लिक अवेरनेस कार्यक्रम गर्छौँ अनि कल्चर प्रिजर्भेसनमा चाहिँ अब हामी हेल्मो भएको भएर चाहिँ हेल्मो कल्चर प्रिजर्भेसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एउटै ग्रुपै छ जसले चाहिँ अब कल्चर प्रिजर्भ गर्न चाहिँ गीतहरू डान्सहरू सबै सिकेर छ प्रोग्रामहरूमा हामी देखाउँछौँ अनि इसिडी चाहिँ अब हाम्रो भर्खर भर्खर नयाँ प्रो प्रोग्राम हो हामीले लास्ट टाइम लमजुङमा बनाएको थियो यसपालि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यता सरकथाले हाम्रो हेलम्बोमा लिएर आएको छौँ अनि एज यसरी चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब सात वर्षदेखि चार वर्षदेखि सात वर्ष चाहिँ बच्चा एकदम उनीहरूको त्यो ब्रेन चाहिँ एकदम साफ हुन्छ अरे अनि उनीहरू चाहिँ जे यति बेला जे सिकायो त्यो छिटो टिप्ने भएको कारण चाहिँ अब पहिलाको एजुकेसन हेर्दा चाहिँ उनीहरूले रटाउने मात्रै छ तर यसमा चाहिँ रटाउने भन्दा नि यसरी तपाईँहरूसँग चाहिँ यसो यस्तो गेमहरू भयो यस्तोहरू यहाँ सामानहरू छ तर पछि देखाउँछ यिनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई देखाएर खेलाएर गाएर सिकाउनु जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा नै सिकोस् क्या अनि यो सँगसँगै चाहिँ अब यो गाउँमा चाहिँ बच्चाहरू स्कुल धेरै आउँदैन भनेर सुनेको थियो आज यसले चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ खेल्ने कुराहरू टर्ने छ भनिसकेपछि खेल्न भए पनि स्कुल आउँछ नि त अनि खेल्ने भन्दा त्यो भाँडाकुटी खेल्न नखेल्ने भएर चाहिँ यहाँ उनीहरूको त्यो माइन्डलाई नै सार्प बनाउने डेभलप गर्ने कुराहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिक्छ भने चाहिँ हाम्रो आश त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सानो प्रोग्राम लिएर आएको छ प्रोजेक्ट लिएर आएको छ कटिन्छ र Tati khunzu hundi thanda Kurang gi dhishar gaslo, zoo Kurang zu gi thanda dhirishata. Nipal dhan nakti yamush yukita. Nga pheba shirman dha. Dheba tis tis shingire. Tis tis shingire go. Khunzu nyingzhe thanda Yolmo gi helping hands lan Kurang zu nyingzhe. Lo chunju kashay chigi khalo kore miksi ki jangay dinde ke meba che ani khunzu ki ta tengdu ki shenyu juyo rwa ta nashi ki ganzu ka lopdegi ki nanglo la chigi tsemu tsemu ki gyulam ki thone ya chigi jangay dinde 탭다 ani dit nanglo la chasang khunzu 헬핑 핸즈 khuranzu chokpa ki tanda tuyansuwa chala sawar an tab nanglo khunzu yolmo helping hands ki khuranzu chi 근데 그런 소리 아닌 타번에 두지 칠래 와 지금 갈아부터 롭종디 어저기 단대 두절 앞에 개친 붙여야 돼요. 보고 롭종 매착교 지다 롭종 유교지 니니 벌로 들고 있는 사도 남 개와요. 선자 디 항상 개친 버렸어. 근데 아니 그런 소리 내가 항상 다 지금 갈아. 랍친 버렸다. 디 그런 소리 지기도 네 그런 소리 참 열모 헬핑 핸드 세빌레 땡큐 라 라소 아니 두신이 이 넘버 좋다 담아 뛰기도 되고 치고 와 언디래다 미즈라 나 가와 가와리 하고 오면 아무도 다른 게 통레 아니 창매기 지게 쿠란소라 갭결 인지 미지 쳐주 고란소 페이지 인스타그램 요령에 대해 술을 샤고 와 나서 추디 고란소기 데르도 베트 고란소 주주 단지라서 미네랄 추지다 디추디 주고께라서 딥 다도 딥 배치 뭐 이랬어 다 하나 이렇게 너무 동그란 거 너무 네. Hoi Ya 야, che tu chu tu ru Tani Wuhana le Tama nu zuwa da de de De kurang tsu Yu ki ane shinge gi ngu tse da bet organic re da da di hmm. is 가가? maa me? maa saa ke ka tso ke kusa 아마 칼라 me a 스페셜이 dhan nguzo kala saa 아 대티 아 kala yoy shimuchum shimuchum shimuchum haa de ti haa kukri dhe la dhan maa che 오케이 다 단지 가서 파퍼게 체지 사서 왔다다 어디 데레 샤고 저 파퍼 파퍼게 생공 비스도 하고 저기 제 데레 시대 파퍼게 또 근데 저기 또 배도 혼자 Kalamini tu sama kau ni tu, sew ni tu, naku ni tu. Kau ni. Kau ni. Kau ni Silbunido. Silde. Caronido. De, sil. Sil, sil. Tá carbonito, não tá? Tá carbonito. Tá carbonito. De. Da, onde stingem? Mamãe, bagi betul. Sacha ke stuk. Ala chik po chik po mor de. Ah, chik po chik po. De purish. Hadi purish. Ko, sui. 도민질 가오디. 아무. 야. 에? 에? 에? 에. 텐다. 알레디 께드. 와우, 텐다. strawberry kurang zorang kikyo re sha good hmm. ah. mood ish ama lukpa de la nge la tar gung ki tung ma ro chang ma organic re shi ro de la mu ne life span jo ro de la this ma nga cha jo ma wa package ka ji chemical do le de go ro ma de sha ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ 알레 methodo kido a methodo dido ra kiso cheke de sa sa mm. chu jona sa sa ko sa ne ne a de da a le nas mm. a le diga ni mau che do che mm. pa nas ya pesha yagyo eh, la dhuga bas li dhe bas pagali bas li sas bas Mirarlo. Está bien. Vamos yendo. Vamos chic chic tiene aquí lo. Ah. Dale, dale. Vamos chic Tabi jakske, šebada, ja denija je Betkorja zavor hadog džabe. Ga on dilema ya? čunju on dosla. Lemas. Kanka. Şöyle göz. raw rida this time vlog is totally raw no edit nothing de bus la da, bus de chudu tangbo de chega sla de ta dal ni du da Тэгээд хүн зүйл тамбуу. ni bhagwan le ra mare chang do er tege bhagwan le mare ha bhagwan kin le mare bhagwan dime khon do okay दा बस ना जोरे गा बाबा ना 왜 친구들 운전 좀. 가든이 진짜 예쁘다. 아무것도. 예쁘고.